ձեզ։ Ուրեմն մինչ այսօր մենք սովորել ենք boolean արժեքների մասին եւ մենք տեսել ենք, որ ուրեմն boolean արժեքները մենք կարող ենք օգտագործենք if կամ եւ արտահայտություններ մեջ, հա, կոդային, որը ինչ կորոշի, ինչ որ մի բլոկ աշխատում է, թե թե ոչ։ Եկեք մի օրինակ, հա, եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական, անունը դնենք i եւ իր մեջ դնենք, ասենք թե 0 Մենք կարող ենք ասենք if, այսինքն եթե i-ը ավելի քիչ է, քան, չգիտեմ, 3, ապա այդ դեպքում եկեք alert անենք, չգիտեմ, i, ինչու՞ չէ։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, պատասխանը կլինի շատ բարձ, այսինքն ինքը alert կանի 0, չէ, քանի որ 0-ն ավելի քիչ է, քան 3-ը։ Եկեք աշխատացնենք։ Ահա, խնդրեմ, ստացանք 0։ Հիմա կոդի մեջ մենք կարող ենք բացի եթեից մենք կարող ենք դնենք քանի որ, քանի որ, քանի որը ինչպես ենք անում, գրում ենք while, while նշանակում է քանի որ, հիմա ինչ է նշանակում քանի որ, հենց, հենց դա, այսինքն քանի որ սա true է, այս բլոկը կաշխատի, հետո այս բլոկը երբ որ աշխատում ավարտվում է, նորից գալիս և ստուգում ենք սա, եթե սա true է, նորեն բլոկը աշխատում է, Երբ որ բլոկը ավարտվում է աշխատել, նորից գալիս ենք ստեղ, ստուգում ենք եւ եթե true է, նորից աշխատում ենք, okay? Հիմա ես եթե սա աշխատացնեմ, ինչ կլինի։ Դե եկեք տեսնենք։ Ատենց ինչ որ կոդ կա, որը կփոխի այս boolean-ի իրավիճակը։ Ոչ, չկա։ I-ը միշտ մնում է 0, մենք ոչ միտեղ I-ի արժեքը չենք փոխում։ Հետևաբար, սա միշտ կլինի true։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ սա կլինի true, այս կոդը կաշխատի, հետո նորից կգա ստեղ, կստուգի, կտեսնի true, էլի կաշխատի ու տենց անվերջ։ Մենք կստանանք անվերջական loop, անվերջական cycle, անգլերեն infinite loop, infinite անվերջական, infinite loop որը մենք չենք ուզում։ Այսինքն մեզ պետք է ինչ-որ մի բան, որպեսզի այս իրավիճակը փոխի, ինչ-որ մի կոդ, որպեսզի այս իրավիճակը փոխի, որ ինչ-որ մի քանակից հետո ցիկլի ինքը ավարտի իր գործողությունը։ Ինչպես դա կարելի անել։ Դա ամենահեշտ վարիանտը հետևյալն է։ Եկեք ամեն ուրեմն ցիկլից հետո այս i-ը ավելացնենք 1-ով։ Այդ ժամանակ ինչ կստացվի։ Եթե մենք ասենք i-ին, եկեք վերագրենք i + 1։ Այսինքն ինչ կստացվի, որ մենք սկսում ենք 0-ով, չէ՞։ Գալիս ենք ստեղ 0-ն ավելի քիչ է, քան թե 3։ Այո, alert ենք անում 0, հետո ասում ենք 0 գումարած 1, i-ը հիմա կլինի 1։ Հետո երի գալիս ենք ստեղ։ 1 ավելի քիչ է, քան թե 3-ը։ Այո, ավելի քիչ է։ Եկ էլի մտանք ստեղ։ Alert արեցինք 1, հետո ստեղ արեցինք 1, գումարած 1 եղավ 2։ Հիմա այը 2 է։ Եկանք ստեղ։ 2 ավելի քիչ է, քան թե 3։ Այո, alert ենք անում 2-ը, անում ենք 2 գումարած 1 ստանում ենք 3, գալիս ենք ստեղ 3 ավելի քիչ է, քան 3, ոչ։ Դուրս ենք գալիս բլոկից եւ շարունակում ենք մնացած կոդը։ Այդքան բան։ Եկեք ստուգենք run ենք անում, ստանում ենք 0, 1, 2 ու բարձ։ Իսկ եթե մենք այս alert-ը ոչ թե ստեղ գրենք, այլ այս այստեղ, այդ ժամանակ ինչ թվեր կստանանք։ Դե եկեք հենց առաջին թիվը ասեմ, արդեն ակնհայտ կլինի։ Ուրեմն սկսում ենք 0-ից, չէ, i-ը 0 է։ Հետո ասում ենք, եթե i-ը 0-ն ավելի քիչ է քան 3, i-ով 0 գումարած 1 վերագրում ենք i-ին, Արդեն I-ը 1 է դառը։ Հիմա alert ենք անում I, որը 1 է։ Այսինքն ոչ թե կցուց տա 0, 1, 2, այլ արդեն կցուց տա 1, 2, 3։ Եկեք նայենք։ Ուրեմն 1, 2, 3։ Cool։ Okay, դա մի տարբերակ։ Okay, այսինքն մենք այսպես կարող ենք ցիկլներ ստեղծենք մեր կոդի մեջ, մեր լոգիկայի մեջ։ Էլ ինչ կարող ենք անենք։ Նայեք մի հատ հետաքրքիր բան։ Ուրեմն ես կարող եմ ստեղ գրեմ true։ Սա անվերջական loop է չէ՞։ Այս while-ը միշտ կգնա։ Բայց մենք ուրեմն կոդի մեջ ստեղ, եկեք այս այս ջնջենք։ Եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական, let user response, որը prompt է անում user-ին ու ասում եմ, չգիտեմ, hi, կարևոր չի։ Մենք ստեղ կարող ենք ստուգենք if, եթե user user response-ը մի րոպե։ Ահա։ Ուրեմն հավասար է exit, դուրս գալ։ Ապա այդ ժամանակ եկեք հրաման տանք այս ցիկլից, այս բլոկից, ցիկլային բլոկից դուրս գալ։ Դա դրա հրամանը հեսա, break։ Break նշանակում է արգելակ, հա, տորմոզ։ Նշանակում է stop։ Կանգնում ենք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ուրեմն գալիս է ստեղ, գիտի, քանի որ true, դե բարձր true-ն true է, եկանք մտանք բլոկի մեջ ստացանք ինչ որ մի պատասխան user-ից։ Ստուգեցինք այդ պատասխանը ուրեմն exit exit-ին հավասար է, exit text-ին։ Եթե ոչ, նորից գալիս հաստեղ true, նորից ուրեմն հարց է տալիս։ Ու տենց անվերջ հարց է տալիս, միջև մենք գրենք exit։ Այդ բային ուրեմն սա այս հավասարությունը կբռնի, կվերադառնի true, այս if-ի բլոկի մեջ կմտնենք եւ հետեւաբար break կարվի, այսինքն այդ բայից ինքը ամիջապես դուրս կթռնի ստեղ։ Okay։ Եկեք գիտեք ինչ, Ստեղ alert անենք, okay, okay, we will continue։ Լավ, մենք կշարունակենք։ Okay։ Այսինքն ինչ ասա, եթե մենք գանք ստեղ break անենք, ինքը միանգամից դուրս է գալիս, ինքը էլ չի է շարունակում, այս alert-ը չի արվի։ Եթե այս if-ը բռնի։ Հետ եթե չբռնի, այսինքն մենք ինչ որ ուրիշ բան գրենք, ինքը կասի okay, we'll continue, հետո նորից մեզ կասի hi, ու մենք պետք է պատասխանենք իրան։ Նայեք։ Run-ենք անում։ Hi, անկապ ինչ որ բան գրեցի։ Okay, we will continue. Hi. Էլի ինչ որ անկապ բան գրեցի։ Okay, we will continue. Hi, ու sense անվերջ ինքը կգնա, միջև ես գրեմ exit։ Այս exit-ը, այսինքն որը կվերագրվի user response փոփոխականի մեջ, արդեն այս if statement-ը կլինի true եւ break կարվի, այսինքն այդ ցիկլից դուրս կգա միջապես եւ արդեն կգա 10-րդ տողին, հա։ Okay, ասացինք ու բրց։ Մեր ծրագիրը բրցավ։ Ինչի՞, որտեղ ինքը դուրս եկավ ստեղ, էլ կոդ չկա կարդալու կամ աշխատացնելու, ծրագիրը ավարտվեց։ Հեշտ է, չէ՞։ Ամ մի հատ էլ ուրեմն հրաման կա, որը կոչվում է բացի break-ից, հա, break-ը մի ինքը հրաման չի, այն այն առումով որ ինքը ֆունկցիա չի, ինքը ուղղակի տենց ոնց ասեմ։ Ну, ցիկլի ինֆորմացիա, հա, որ տալիս ենք ցիկլին, ասում ենք, երբ որ այս break-ը տեսնում ես, դա նշանակում է դուրս արի։ Այդքան բան, right? Հա։ um կա continue։ Եկեք հակառակը շուրջ տանք, որ um եթե ուրեմն user-ը գրի continue, մենք անենք continue։ Հակառակ դեպքում մենք ասենք okay, we will stop։ Եվ կանենք break։ Հե՞։ Ինչ։ Եկեք նայենք։ Ուրեմն ինչ է ստացվում ստեղ, որ մենք կստանանք ինչ-որ ինֆորմացիա user-ից։ Եթե user-ը գրի continue, ինքը կգա ստեղ ու կկարդա continue։ Continue նշանակում է ամիջապես թռի հաջորդ քայլին ցիկլի։ Այսինքն ստեղից, եթե ինքը տեսնում է continue, ինքը միանգամից արդեն նորից կգա ու while-ը կկարդա, որ true է ու իր համապատասխան բլոկը նորից կաշխատացնի։ Այսինքն continue նշանակում է այս բլոկի աշխատանքը մենք բրցանք անցի հաջորդին։ Ու ինքը նորից գնում է վերև, սուգում է while true-ը, եւ եթե true-ը նորից ուրեմն բլոկը աշխատացնում է։ Այսինքն ինչ է տարբերությունը break-ի եւ continue-ի։ Break-ը ասում է ես բրցա դուրս արի loop-ից։ Continue-ն ասում է ես բրցա, բայց անցի loop-ին հաջորդ քայլին։ Okay։ Ուրեմն տեսեք, ինչ կլինի ստեղ։ Ուրեմն եթե աշխատացնենք, եթե ինչ-որ խառը բան գրեմ, okay, I will stop ու բրծավ։ Break արեցինք, դուրս եկանք loop-ից եւ ծրագիրը ավարտվեց։ Եթե ուրեմն ես ստեղ գրեմ continue, նույնց ասում continue, նույնց ասում continue, նույնց ասում։ Ուրիշ բան եմ գրում, I will stop ու դուրս է գալիս։ Okay։ Okay, այսինքն մենք ունենք ստեղ մի քանի կարևոր դետալ։ Ունենք while, որը նշանակում է քանի որ, որը if-ի պես է աշխատում։ Հենց if-ի պես, բայց այդ բլոկը ուրեմն աշխատում է այնքան ինչ քանի որ if-ի ուրեմն ներքին boolean-ը true է։ Մենք կարող ենք այդ բլոկի մեջ երկու շատ հստակ հրաման տանք, որը կապ չունի, ասենք while-ի մեջ ինչ է գրված, եթե մենք ասում ենք break ինքը դուրս է գալիս։ Կապ չունի սա true-ա թե ինչա, break նշանակում է վերջ, դուրս արի loop-ից։ Սա հրաման է։ Okay։ Continue նշանակում է այս բլոկի, ուրեմն աշխատանքը ավարտվեց, անցիր հաջորդ ցիկլին։ Նորից ստուգի while-ի boolean-ը, եթե true է, նորից բլոկը աշխատացի, եթե չէ դուրս արի։ Okay։ Այսինքն մենք կարող ենք անենք օրինակ sense մի բան։ Եկեք ուրեմն ստեղծենք մի հատ փոփոխական։ Այ թող լինի 0, Քանի որ i-ը ավելի քիչ է, քան 100, ուրեմն եկեք alert անենք yay, կապ չունի։ Հետո եկեք i-ին ուրեմն վերագրենք i+10, okay? Եթե ես թողեմ, քանի անգամ կաշխատի։ Մտածեք։ Okay, դա պետք է որ քանի որ 0-ից ենք սկսում, ամեն 10-ով անցնում ենք միջև միջև միթի, որ միջև 99, չէ՞, 10-ով գնում ենք միջև 99։ Այսինքն պետք է որ լինի 10 անգամ։ Okay, եկեք սենց անենք կամ կարող եք sense անենք հավասար լինի 1, ավելի քիչ կամ հավասար 100-ի, ահա, սա ավելի մաթեմա ավելի հեշտացնում է։ Okay, բայց մենք կարող ենք sense անենք if եթե i-ը ուրեմն դառնա ավելի մեծ քան 3, երկու ժամանակ break արա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ break-ը ասում է կապ չունի ստեղ ինչ կա, break նշանակում է վերջ, դուրս են գալիս ցիկլից, արդեն էլ էս կապ չունի։ Break-ը ոնց որ ամենակարևոր հրամանն է, իրան որ իրան միշտ լսում ենք։ Եթե break չեղավ, նոր գալիս ենք ստեղ, արդեն իրան ենք լսում։ Okay։ Այսինքն հիմա ինչ է ստացվում, որ i-ը գալիս է ստեղ, i-ը ավելի քիչ է կանց հավասար 100-ին, այո, քանի որ 1 է, alert ենք անում y-ին i-ին վերագրում ենք ուրեմն 1-ին գումարած 10, եղավ 11։ Չէ՞, 1-ին գումարած 10 եղավ 11, ու այսինքն 9 անգամ կլինի։ Կարևոր չէ։ Okay, եղավ 11։ Նույն 11 ավելի մեծ է, քան 3։ Այո, break։ Ու բրծավ մեր ծրագիրը։ Նայեք։ Run ենք անում, yay։ Ու բրծավ մեր ծրագիրը։ Ահա։ Ինչու՞, էլի, որովհետև s ստուգեցինք, Եվ միանգամից մտանք break եւ դուրս եկանք։ Էլ արդեն այս այս այն փաստը, որ սա true է, արդեն չի մեզ չի չի նշանակում break-ը ամենակարևոր հրամանն է։ Continue-ն ընդհանրապես նշանակում է շարունակիր։ Դա լա parse while-ը քանի որ Եվ նորից loop-երը գրելուց շատ զգուշ եղեք, որպեսզի անվերջական ցիկլ չսարքեք, infinite loop չսարքեք։ Միշտ նենց արեք, որ կամ այս իրավիճակը փոխվի, որպեսզի վերջում ինչ որ մի պահ դուրս գա այդ ցիկլից, Կամ ինչ որ մի լոգիկա գրեք break-ով, որպեսի գոնե արեստական ձևով, հա break-ով մենք կարողանանք դուրս գանք այդ ցիկլից։ Հույսով եմ ցիկլները པարզ են։ Հիմա մոտավորապես կարող եք պատկերացնել ինչ հետաքրքիր բաներ կարելի է սրանցով անել։ Շուտով նույնիսկ կհանդիպենք։ Առայժմ